Saluton, kai bon Hodiau uh, eh, ni uh, eh, visitas la um, gepatroin de Stephanie. Diro saluton, Stephanie. Saluton. Um, do uh, ni nun iras um, ehm, por visiti ilin. Um, ni um, manjos kai uh, ni poste um, vidos uh, la novan stemeliton filmon um, uh, Stephanie kai mi uh, jam spectis gene sed um, la gepatroi de Stephanie uh, ne iam vidis gin um tl ni uh spectos gin uh de um hierau mi uh prolis cun mia verda amico um jonathan uh, eble uh, dum la uh, venonta iaro ni faros uh, eh, um, ehm, canalon por um, ehm, tuiai elsendoi esperantai um, ehm, nu no tio estes cio por hodia. Gis morgau.